Здравствуйте. Я тут это заболел немножко. Поэтому стримы, ну, будут в июле, наверное, когда я чуть-чуть подлечусь и буду чувствовать себя получше. Какая-то сраная простуда. Никаких симптомов ковида. Просто э, не очень хорошее состояние. Иногда бывает кашель или чихание, ну, стандартное горло немного озябшее все и в общем короче такое ну, тип, типичное ОРВИ от от переохлаждения наверное поэтому увидимся когда выздоровлю наверное, в июле. Так что все, всем пока. Ну и до, до скорых, <coughs> до скорых встреч.